Thank you Pra cima, tá? Hum. Hum? 아니 응? 哦。

Ah! Hmm. <laughs> Eh? Mm. mm.

嗯。 Oh? らさおどろさんはあ Mm-hmm. ハハハハ